Olá pessoal, aqui é a deputada Luísa Canziani. Eu estou passando para convidá-los para mais um programa inesquecível do Ciência e Cultura Vamos Brincar. Nessa semana o tema será Fauna, Flora e Fogo. E nós teremos, sem dúvida alguma, um conteúdo muito rico para engrandecer as nossas crianças, as nossas famílias e o nosso país. Por isso a gente conta com a participação de vocês entre